Здравствуйте! Сегодня будем готовить лечо. Для этого прежде всего необходимо иметь сок из помидор. Как приготовить томатный сок смотрим в этом видео. В ранее приготовленный томатный сок засыпаем следующие ингредиенты. Сахар 3 столовых ложки сверху. Это приблизительно где-то 55-60 грамм. Или каждый по своему вкусу. Соль Соли сыпем всего 2 ложки, тоже сверху. Это приблизительно где-то 45-50 грамм. Лимонная кислота на кончике ложки совсем немножко. Или можно и без нее, кто как что любит. Нарезаем кусочками перец вдоль и потом его закладываем в данный сок. Дорезаем перец, засыпали все необходимые ингредиенты, перемешиваем. И вот так выглядит наше Лечо красиво. Теперь его необходимо поставить на плиту и довести до кипения. Кипятим около 10 минут. Во время кипения не перемешиваем, чтобы перец, нарезанный соломкой, не потерял свой вид – он и так проварится и будет все нормально. Вот так оно все кипит уже около 10 минут. И в таком горячем состоянии будем раскладывать по банкам. Банки заранее стерилизуем, чтобы после окончания варки сразу горячим разложить по банкам. И так оно проварилось, берем стерилизованные банки и сразу горячее лечу накладываем в них. Будем осторожны в обращении при накладывании горячей лечи по банкам. Раскладываем лечо чуть выше плечиков, чтобы не касалось до крышек. В таком состоянии лечь у нас будет храниться долго. Но я думаю, если один раз попробуем, то она долго у нас не застоится. Потому что очень вкусное и нам вновь и вновь захочется его попробовать. Теперь необходимо его закрыть металлическими крышками для консервации на зиму. Ну, если сразу употреблять, то тут можно просто капроновой крышкой. Приготовленная лечо по данному рецепту очень вкусная, и я думаю, что она долго не залежится. Вот так выглядит наше лечо снаружи красиво, а внутри если оно еще недельку постоит и открыть, оно очень вкусное и в конце видео будет дан рецепт по приготовлению данного лечи. Завершая показ видео по приготовлению лечу, всем мне хочется пожелать удачи в такого же лечу или еще вкуснее. Всем приятного аппетита! Кто желает быть в курсе всех моих событий и получать известие о новых добавленных мной видео, то подписываемся на мой канал. Всем удачи и успеха! До свидания!